So today we're going to speak about idioms related to your body. فاول حاجه هنتكلم عليها النهارده هي ال idioms اللي تقدر تستخدم فيها اجزاء جسمك عشان تعبر عن حاجه ثانيه خالص اوكي سو ذا فيرست ايريم فور توداي هيكون it costs an arm and a leg it costs an arm and a leg طب يعني ايه يعني ايه بتكلف دراع ورجل خالص اوكي okay. بس يا عيني واحد دلوقتي احنا الحمد لله كلها بنشوف الاسعار الجميله واحد رايح يجيب Kia Picanto لقاها بربع مليون جنيه فارهه so it costs an arm and a leg costs an arm and a leg يعني زي ما يقول لك كده انا هبيع كليتي عشان اجيب iPhone جديد يعني اديم معانا النهارده او جيب ماي رايت ارم هدي دراعي اليمين اللي هو مش ده اكيد ده الشمال بالنسبه لي بس مش مشكله I would give my right arm يعني ايه يعني ايه انا هديك دراعي اليمين مش معناها كده خالص معناها الحقيقي اللي هو انا سابذل كل غال ونفيس علشان اعملها هعمل اللي اقدر عليه اقطع دراعي عشانك جوجي جو idiom نمبر 3 just follow your nose just follow your nose الحق مناخيرك اكيد مش معناها كده كده to follow your nose is to go straight انك تمشي سيده دغري ايا كان انتوا بتسموها ايه تمشي على طول زي الفرسان عرب. والخيول Yes yes. بما ان احنا بنتكلم عن ال noses وانا مناخيري جميله بحبها idiom نمبر 4 to win by a nose to win by a nose تكسب بمناخير انجلس Bullshit اللي هو انت عارف مثلا لما تكون في عربيتين بيعملوا drag racing مع بعض كده والاخر تروح حتى الكبوت بتاعها حواليه وي it وان باي النوز يعني يا دوبك مناخيرها هي اللي عدت فرق شعر عن اللي بعده and now to the idiom number 5 or to the fifth idiom for today to bite your tongue حط لسانك ما نترجمش اوكي تو بايت يور تون انك تمسك نفسك مديرك بيقفش عليك اوكي اي جاست بين ماي تون انا مسكت لساني كنت عايز اهب على امه بس ما عرفتش سو تو بايت يور تون اند ذا لاست idiom فور توداي از going to be just keep your fingers crossed يعني ايه, إيه الهبل اللي انا عملته ده اوكي كيب يور فينجرز crossed يعني زي تو wish you لوك تو wish you لوك صلاح بيشوت free kick fingers crossed آه، بلعب ظهره ونفس الزهر يلعب معايا فينجرز crossed ذاتس ات like subscribe and share كان معكم محمد جمال